अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जाहिद कारप्रैक्टर बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट आज के पेशेंट हैं ये भाई आए हैं किसी रेफरेंस से आए हैं मेरे पास तो इनके दो तीन मसले हैं इनको बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है कब्ज़ रहती है मुसलसल खाना खाने के बाद पेट भी फूलता है इनका दूसरा मसला इनको ये हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा गैस रहने लगी पट्ठों में खिंचाव बनना शुरू हो गया तो फिर इनको और नसा का दर्द भी शुरू हुआ बैक पेन हुआ पहले और फिर वो आस्ता आस्ता कन्वर्ट हो गया शाटिक पेन में एल फोर एल फाइव में इनको जो है वो पेन शुरू हुआ वहीं से इनका पेन निकल रहा था और पूरी टांग में जा रहा था राइट साइड में और जब वो पेन नीचे रेडिएट करता था तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि फिर इनके घुटने में दर्द शुरू हो गया अब इनका घुटना मैंने देखा तो वो घुटने में बाज़ार जो है ना वो दिखने में घुटने में डिसलोकेट भी नहीं है कोई चीज़ नहीं है सिर्फ जो मुझे लग रहा है कि वो अर्कुनिस्सा जो है इनको उसी की वजह से घुटने में भी दर्द आ रहा है तो तीन मसले हैं इनके और नींद का भी इनको इशू आता है आज सिंपल इनका सेशन ही करना है कारप्रैक्टिस सेशन करूँगा थोड़ा बहुत इनको कपिंग कर दूँगा तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है फिर इनको इन सेकंड सेशन में जो है वो इनको टॉक्सिन थेरेपी करेंगे या हैमर थेरेपी जिसको कहते हैं और फिर इनको देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्पंचर भी यूज़ करेंगे तो देखिए इन उम्मीद है कि इनको तीन से चार सेशन या मे भी पाँच सेशन के अंदर अलहमदिल्ला ये इनका तकरीबन पाँच से सात साल पुराना मसला है इन ठीक हो जाएंगे 不太清楚。 numbers. Amen.

अच्छा। अगर आपको आ गया तो, तो भाई ये तो बढ़ गया <laughs> लेकिन वो एक O oh, नहीं नहीं नहीं खाली वो है ना हरियाणा का मसला है ना मसला मसला थोड़ी है यार उसको हल नहीं किया बस भाई ऑपरेशन का बोल तो वापस आ गया इधर लेटो हम ऑपरेशन का बोला तो वापस आ गया अगर ऑपरेशन तो ठीक हो जाओगे आप यार एक और बात इसके बाद हमें बड़ा के मसला मेरे से नीचे खा रहे नीचे परिवार के लिए क्या तरफ पहुंचा गया इस वाले में सही हो जाएगा ये जो جاهلية وتقية كيف صار جاهلية وتقية ويتذكر هي القصص ها؟ Mindset of fitness.

我怎么想？ खाना खाने के बाद पेट फूलता तो नहीं है खाना हाँ? खाने के बाद पेट फूलता तो नहीं है जब देख लीजिए हो रहा है और भूल जाता है ना हाँ गैस बहुत ज्यादा होती है गैस बहुत ज्यादा गैस गैस में वो दर्द भी करने का किधर पकड़ लेती है तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या या किसी चीज़ को मतलब कवर पर बेटा बिल्कुल नहीं खाना अच्छा केला बिल्कुल नहीं बेटा बेटा ठीक बेटे से बनी चीजें नहीं खानी अच्छा ठीक है सही खाना खाना कितने बजे खाते हैं यस तो बहुत कितने बजे खाते हो रात का खाना